1 miljoen. Videogaming en e-sportindustrie. In dit talkshow behandelen wij beursnieuws, belegging praktijk, tech versus fund, FIRE en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een kuske portfolio bij de gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. interview met Martijn Roosemuller, CEO van Vanek Europe. Beleggers Academy leg je uit wat een ETF is. Tot slot maak je kans op het boek Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher bij Raad het Aandeel. Beleggen in praktijk, Beleggers Academy. We beginnen met beleggen. Eitje. Deze microcursus gaat over een populaire tip die vaak verkeerd wordt begrepen. Beleggen met 100 euro per maand in ETF's. We gaan het hebben over vier onderwerpen. Wat een ETF is, welke populaire ETF's interessant kunnen zijn voor jou, hoeveel het kan opleveren op de lange termijn en waar je ETF's kan kopen. Stap 1. Wat is een ETF? Een ETF is een beetje zoals een doos bonbons met een strikje eromheen. Sommige bonbons zijn erg lekker en andere niet. Maar je hebt in elk geval verschillende bonbons. Een ETF is een doos met aandelen. Sommige hebben een goed rendement en andere wat minder. Als je net begint met beleggen, kun je niet voorspellen welke er beter gaan renderen. Beetje hetzelfde als met bonbons. Als je ze nog nooit geproefd hebt, dan weet je ook niet hoe ze smaken, toch? Stap 2. Wat is de juiste ETF? De meest gekochte ETF belegt in 500 grote Amerikaanse aandelen, zoals Apple en Google. Misschien heb je wel eens van de SP 500 gehoord. Het gemiddelde rendement hiervan is 8%. Maar pas op, dit rendement schommelt enorm. In het slechtste jaar, 2008, heeft de ETF een rendement van min 39% laten zien. En in de afgelopen drie jaar waren de rendementen juist heel hoog. 28%, 16% en 24%. Deze schommelingen maken echter niet uit wanneer jij voor de lange termijn belegt. Een onderzoek van een grote Amerikaanse vermogensbeheerder, Vanguard, laat zien dat de beste beleggers mensen zijn die hun inloggegevens kwijt zijn. En de jaarlijkse kosten die je betaalt aan de ETF om erin te beleggen zijn 0,1%. Als je 100 euro in de ETF belegt, moet je 10 eurocent per jaar betalen voor een gemiddelde opbrengst van 8% per jaar. Stap 3. Hoeveel kun je verdienen met 100 euro per maand? Dit zal je wellicht verbazen. Maar door het magische effect van rente op rente kan jij ook met maar 100 euro per maand miljonair worden. Let me explain. Rente op rente is wanneer jij rente ontvangt op eerder ontvangen rente. Je belegt 100 euro en ontvangt 8% rendement. Het jaar erna ontvang je rendement op 108 euro. Heb je deze quote van Einstein wel eens gehoord? Rente op rente is het achtste wereldwonder. En dan nu door naar wat jij hiermee kan verdienen. Vraag: hoeveel heb je geïnvesteerd na 62 jaar wanneer je 100 euro per maand inlegt? Het antwoord is 84.000 euro. Lekker gedaan. Maar wat nou als je dat had belegd? Met een gemiddeld marktrendement van 7% komt het uit op 1 miljoen. Niet gek voor een keer een avondje minder uit eten of voor een paar schoenen minder kopen. Stap 4. Waar koop je een ETF? Op dit moment heeft het zin om een rekening te openen bij de Giro. Ze zijn voor aandelen niet de goedkoopste, maar voor ETF's wel. Er zijn 5 ETF's bij de Giro die in de S&P 500 beleggen, waar jij per maand één keer in kan beleggen zonder transactiekosten te betalen. Als je een rekening bij de Giro hebt geopend, dat kost ongeveer 15 minuutjes, kun je de ETF opzoeken en deze aankopen. Het maakt volgens de wetenschap niet uit wanneer je dit doet. Zelfs als de koers nu hoog lijkt, is het zo goed als zeker dat je over 10 jaar nog steeds dikke winst hebt. Samenvattend, een ETF is een belegging waarmee je in meerdere aandelen tegelijkertijd belegt. De meest populaire ETF belegt in de SP 500. 500 grote Amerikaanse aandelen zoals Apple en Google. Als je 62 jaar lang elke maand 100 euro in aandelen belegt, ben je aan het einde van die 62 jaar miljonair. Als laatste, ETF's kun je goedkoop aanschaffen bij de Giro. Maak een screenshot van deze samenvatting of bookmark deze post zodat je het niet vergeet. Fondsen en ETF's. Nou, nu je weet wat een ETF is, eh, gaan we verder naar Martijn Roosemuller. Hij is CEO van, van Egg Europe. Wat ik me afvroeg, wat zijn nou populaire ETF's bij de nieuwe belegger? Nou, wat we gemerkt hebben, ik dacht zelf altijd van, hè, als je beginnende belegger bent, dan wil je iets een beetje saais en een beetje hè, weinig risico, veel gespreid. Uh, maar blijkt dat nieuwe beleggers eigenlijk juist veel meer aangetrokken zijn tot thematische ETF's. Hè, dus ETF's eh, e die een bepaald thema eh, bespelen. En de eerste keer dat ik daarachter kwam was eigenlijk een jaar of twee geleden. toen begonnen we met een nieuwe ETF die volgt videogaming en e sport industrie nou, die bleek dus hartstikke eh, populair te worden. Ehm, in het begin dacht ik, "Vroeger dat is eigenlijk best gek, want het is een hele specifieke eh, ja, eh, niche eigenlijk, hè, waar, waar die in belegt. maar later begreep ik het wel, want stel dat je nieuw bent met beleggen, dan is het prettig om ergens in te beleggen waar je een heel concreet beeld bij hebt. Nou goed, en zeker de jongere belegger, die kent natuurlijk dat hele videogaming segment. Dus vandaar dat dat mensen erg aanspreekt daarom is het dus zo populair. Want tenminste, ik kan vanuit mezelf spreken inderdaad, omdat je er een bepaalde emotie mee hebt natuurlijk. Wat zijn de voorspellingen ook van deze ETF's? Ehm, qua rendement ook? Nou, wat ik denk is dat, ehm, vooral in grote lijnen, kijk, rendementen voorspellen is altijd super moeilijk. Eh, we zagen bijvoorbeeld afgelopen jaar dat eh, na het succes van die videogaming en e-sport ETF, um, hebben we ook een ETF eh, e uitgebracht die belegt in de halfgeleiderindustrie. Ja, dus bedrijven die chips maken. Nou, iedereen heeft denk ik wel gelezen dat chips niet aan te slepen zijn. Veel vraag. Dus die bedrijven deden het ook supergoed. De ETF ging hard omhoog. Heel veel interesse in. Ehm, ja, en dan zie je dat als dat een beetje draait. Hè? Want zeker de afgelopen weken zie je dat juist die techbedrijven het weer veel moeilijker hebben. Hè? Dat ook de populariteit weer ietsje afneemt. Ehm, dus ja, het is gewoon heel moeilijk om te voorspellen wat gaat het eh, komend jaar worden. Hè? We hebben bijvoorbeeld een waterstof-ETF, nou, die mm. belegt in bedrijven die ehm, echt die energietransitie faciliteren. Nou, natuurlijk super belangrijk in het kader van hè, alle ESG-dingen eh, die we eigenlijk willen bereiken. De, de, nou ja, hè, in, het, het, klimaatneutraal eh, worden. Ehm, ja, ik verwacht dat die populair zal zijn. Ik verwacht dat die ook zal groeien. Maar ja, het rendement is heel moeilijk in te schatten. En daarom zeg ik altijd, probeer nou als beginnende belegger in ieder geval een aantal thema's te vinden hè, die je leuk vindt. En het liefst ook een beetje verschillende thema's, zodat je wat spreiding hebt. En als dan het ene thema het goed doet, uh, compenseert het misschien een thema wat het iets minder doet. Ja, begrijp je. Nou, goede tip inderdaad. En nou ja, dan nog een vraagje, want hoe gaan we deze ETF's aanschaffen? Ja, nou dat is ook voor beginnende beleggers best moeilijk vaak. Hè? Want dan nemen ze contact met ons op en dan zeggen ze, goh, prachtig, maar hoe word ik klant? Nou, om een ETF te kopen heb je een beleggingsrekening nodig. Hè, bij een bank of bij een broker. Nou, er zijn talloze voorbeelden in Nederland. Ehm, en ja, die bank of broker waar je die effectrekening hebt, die zorgt er eigenlijk voor dat je dus toegang krijgt tot de beurs, waar de ETF's genoteerd zijn. En op die manier kan je ze kopen. Nou, bij sommige bankenbrokers is dat, eh, laten we zeggen, echt execution only. En, eh, maar er zijn ook banken en brokers die hebben ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld periodiek te beleggen. Mhm. nou, als ik mensen één tip mag geven, dan is het toch, ga eigenlijk een periodieke belegging doen. Zorg dat je een incasso eh, regelt, zorg dat je iedere maand, het liefst net nadat je salaris binnengekomen is, eh, bijvoorbeeld 100 of, of 200 euro belegt. want dat automatisme, dat zorgt ervoor dat je op lange termijn uh, nou ja, niet alleen hè, je aan je eigen plan gaat houden, maar dat je het ook volhoudt en, en dat je dus eigenlijk ja, meer vermogen opbouwt dan wanneer je zegt van nou, ik ga dat iedere maand heus wel doen. Want dan zul je zien dat er af en toe eens een maand eh, tussendoor komt waarin je besluit, nu even niet, want ik ben twee keer uit eten geweest en ik heb er nu geen geld voor. Ja, ik ken het. hetzelfde met sporten of iets. Ja, toch? <laughs> ja, top. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel Bart van Beleggers Academy voor de heldere uitleg wat een ETF is. En Martijn, ik wil jou bedanken voor het delen van de populaire ETF's onder de nieuwe belegger. Spreiden is van belang binnen portfolio. Daarom voegen wij de S&P 500 ETF en de eSports en Videogaming ETF aan ons Kuske portfolio toe. Kuske bedankt haar vrienden van Eck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van kunstcut tot stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, beleggen in praktijk, tech versus fund, fire en crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuske.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met Raad het aandeel. Raad het aandeel. In elke talkshow kan jij een prijs winnen door een aandeel te raden aan de hand van een raadsel. Deze kan je invullen op www.kuske.com raad het aandeel. De winnaars worden in de volgende talkshow bekendgemaakt en zijn terug te zien op de website. Welk aandeel slash bedrijf uit de Nasdaq binge lekker weg, maar werd keihard afgestraft alleen maar omdat ze de te hoge verwachtingen niet waarmaken en hierdoor de verwachtingsbubbel uiteenspatten. Wat resulteerde dat de koers in één week tijd met ruim 30% kelderde. Ga naar www.kuske.com slash raad het aandeel. Vul het aandeel in en maak kans op een van de vijf boeken Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher. De aanrader van de succesvolle swingtrader Jordi van der Pas en Warren Buffet. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Edgar de Haas van Trading Strategy analyseert Just Eat Takeaway. Raoul Esserboom van Cryptotakis deelt zijn heldere kijk op de cryptowereld. En Roy Kuske Volger deelt zijn ervaring. Daarnaast deel ik, Sita Sengedu, hoe jij jouw portfolio kan indelen en wat persoonlijke financiën zijn.